Okey. Macam mana? Dekat mana kamu ni Saya pecah 200. Uh! Boleh ke? Boleh. Boleh. saya pun tukar 200 lah. Saya bayar kat abang lah. Alah, alah, alah, alah. Saya cakap saya bang, nak kira mesti ada orang dulu lah. Alah, alah, alah. Tak kira. Tak kira. Tak kira. Tak Okey, saya dah sampai. Pandai ada marketing ah. Dia dah tinggal tadi. Buat <laughs> Imran dah tokono dah dia dah upgrade 200 cc. Semua dah upgrade 200 cc. Macam mana nak upgrade? Tapi body besar aku tak apa Depa sebab depa yang besar ni. Ha, okey ah. Ya, pandai abang ni marketing ah. Patut dia kerja lama ni. Imran agrek tu, dua tu sisi Imran agrek dah otis sisi Dia cakap apa lagi kan? Ha? Dia cakap dia kat bukit ada orang tolong tolak kan? Apa tolong tak? Semua okey tak? Berapa? Berapa tu? Hari? Berapa tu? sisi? Dua ratus setengah Dua ratus Eh tak satu setengah Satu setengah ah. Silap silap Aku kepala otak benda lain ah. Aku Inilah. Tapi aku dah nampak macam aku kena terbalik <laughs> Itu lah pasal Kena belakang balik tu je Itu sembang dia <laughs> kan Kan Ini bawa adventure Ah, Jalan raya ni 2 km je Lepas tu kena mana tan Itu berapa cc bang? Ha? Tengok Yang mana? Samping ni Jumping tu tak ada, tak ada, tak ada. Itu tak ada, tak ada. Kalau tak biasa, itu lagi ringan. Itu berapa video? Tak lah. Tak tahu apa isi dia, seratus tu tak tahu lah Alamak abang, apa sembang lah satu Iya, budak-budak kek ni abang <laughs> ni Okay, kau kena naik satu tu, hitam lah depan dia ha. Oh, hitam tinggi je Kalau abang sandak boleh Depan tu pun boleh lah kalau nak TMJ tu. So, kena isi detail dulu. Dia ha, naik. Ya, cakap. Ya, ya, ha? ya, ya, ya, ni legit Ini lah. Yang kita. Ya, ya, ni legit lah. Ha? Ni legit. Legit. <laughs> Tak tahulah. Boleh pakai ketat kat kot ni. Ada <laughs> bawa anak. Hujan kan? Memang trail. Memang trail lah. Adventure lah. Memang selut lah eh. Dah selut lah eh. tadi. Lah. Confirm. Ha. Apa? Macam baru lah tengok skill kan. Siapa boleh lepas tak boleh lepas naik bukit. Waduh. Lama bang saya waktu zaman belajar dulu saya pernah datang. 2000. Ah, itu dah berubah dah lain. Masa PKP dengan sekarang pun tak sama dah. Tak sama. Lain. Lain. Okey, so motor tengah warmak. Okey ni. Ambil gambar, ambil gambar. Ni motor wali. Ha? Asmara yang dahulu tu Ali lah Baik ambil gambar Nak belagak sikit Boleh Tu <laughs> ni Wali punya steady. Berapa tu Wali? 500 cc. 500 cc. Berapa harga? 300. 300 ringgit. 500 cc. 300. Rancak ah. Oh, kena pakai lesen ah. <laughs> ah. Lesen ni lesen ni, B ada. B full. Kena B full lah. Ui, macam kena pakai B full. Okay, okay, oh, jom, jom, jom, briefing, briefing, briefing. Jom briefing, briefing. Kat sana. Akmal, ah, briefing, briefing. Briefing, briefing. So ni 200 ni akan ah, ni ya Eh 200 lah makanan ni dia kena duduk tengah-tengah. <laughs> Siapa? -tengah. Oi, bukan ha. tak confirm ni lain lu set. Ha? Bukan bukan bukan lain lain lu. Saya nak ambil sambil ni. Ha? Ni eh? Tunggu sat, sat, sat. Ni ni 4x4 ah. Oh, ni 4x4. Ha, ini ni dia punya. Ha. Kalau hang punya tu dalam tu. Ha, okey 4x4. Ha, 4x4. Ha, dia. Bau. Ah, okey okey. Bau YP tu. YP. Bau YP. Eh. Ali makan tak naik dah tak nak okey boy boy ada gear itu mama modai itu je daripada 100 setengah 200 dah ada setengah oh ada setengah bagi kita mama modai mama modai apa lagi tak boleh kita nyawa tak ada boy boy Nah, yang ayah tu pun aku lagi tak. Bayar tak bayar. Ayah deal lah. Bayar bank ke bank ke bank? Bayar bank? Ini dia macam motor. Ada kunci. Kunci dia sini Duduk dia kat sini On sekali dia akan menyala kat meter Betul Cara start Tekan brake kanan, Tekan button ni Bakal dia tunjuk Kan Okay eh, start Kalau start Tapi dia tak nak Timing tak okay Main minyak Okay Minyak dia pakai ibu jari Ni Okay Gear dia ada tiga je Sekarang gear free Masuk ke depan Dan ke belakang Okay Sebelum masuk gear Pastikan pijak brake kaki Pijak beri kaki Masuk dia Tekan minyak sikit je Sampai dia tengah letak macam ni EV ni jalan sendiri Tapi dia Gear biar je Gear depan Lagi tak sampai terjun Jangan gear ni jangan buat gear end Lagi tak sampai ah. terjun Okay. Kalau contoh dah jalan ni, kita depan berhenti Biar je gear ni dekat oh. Lepas minyak je lah ha, Lepas minyak, tekan brake Haa, ah, okay. okay, itu sahaja boleh enjoy lah Boleh lah lah Yang 150 lah. ada dia macam ni dia ada bawah bang Ya. Ha itulah. Kita geng satu. Kita geng 150 ni. Baru apa boleh sama. Sama apa? Oi, lewat chat ada punya ni. Takut eh. ah. Ha 150 mana 150 ni tiga biji je ke? Tiga ni empat lah Empat lah Empat orang Oh naik dengan ni lah Naik dengan Lima empat orang Sampai Kita empat orang Ah, satu mosa Ah, satu mosa ah, okay. okay, naik dulu Okay ah, Oh ni gear kat kaki Okay Okey, kunci dia sini. Belah kanan depan macam tadi. Okey. Meter dia sini. Okey. Dia ada kiri kanan brek. Betul. Dia tak ada brek kaki. Gear bukan ke atas. Lagi satu, gear bukan untuk masuk pakai kaki. Pakai tangan juga. Okey. Okay, sama je. Tolak ke depan, tarik ke belakang. Cuma dia kena tolak ke bawah dulu. Oh tolak bawah, tolak depan. Tolak bawah, bawah tolak, tolak depan. depan. Tolak bawah, tolak belakang macam ah. itulah. Oh, okey. Tiga gear juga. Tiga gear juga. Okey, okey, okey. Okey. Lagi satu. Satu lima kosong ni ada sensitif dia. Okey, button merah ni. Button merah ni. Button merah ni kalau ke atas memang tak boleh start. Nampak? Tak boleh hidup. Bila dah tekan ke bawah, hidup. Ha. So, bila motor tiba-tiba mati, check dulu batu merah. Kalau tak boleh hidup, baru panggil guide. Ah, okay. okay. Guide ada berapa panjang jalan, ada berapa ramai? Kalau aku ramai, tiga. Tiga? Okay. Okay, test dulu, test dulu, test dulu. Ui, gila gila <laughs> gila. Cepat, cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat. Yeah, steady, yeah, steady. Okay, okay. Go okay, steady. Okay, mantap. Mantap, mantap, mantap. Mantap. mantap. Uh, go pro, mantap. <laughs> Lelo, bismillah. <laughs> try gerak, try gerak. Masuk, sudah. Woo mantap, mantap. Oh, mantap. Okay, gerak, gerak, gerak. Okay, jom batu pelan nak test lah. Aku nak nak terlambat. Haa, tu lah nak kena test lah. Jom test. Oh, TCC ya. Oh. <laughs> Hahaha. Bagi, bagi rancak sikit. <laughs> Rem lah sikit. យើងក្រាស់ adventure ni lain macam eh. Okey, tekan. Okey, tarik. Tekan, tekan minyak. Tekan minyak. Eh, kaki, kaki. Eh, kaki. Eh, kaki jaga, kaki jaga. Kaki weh. Bang kaki bang. Siki je, siki je, tekan siki je. Kaki hang ah, kikim. kaki kikim. Siki gi. Okay, sikit, sikit. Up, up. Alright, cun. Okay, terus pergi. Pergi depan. Ke depan sikit, ke depan sikit. Sampai belakang kan boleh boleh boleh boleh jalan. Okey. ada konten, ada. <laughs> Ada konten. Memang akan meletup <laughs> Alright, baik hati. Thank you, thank you. Okay. Jangan tukar motor, jangan tukar motor. <laughs> Jaga. Okay, settle konten ni. Jom nak sambung balik. Right.